Não sei agora porque estou tá falando Gamox e hoje nós estamos aqui. Ah, ser pai. Ser pai. é você mesmo. É ele. Será que ele é real? Ser pai. Hum, Vamos ver. Ah, a tela tá estranha ainda. Então, gente, eles colocaram uma nova atualização, né? Hum. Eu não sei porquê, mas eles tiraram aqui ou ele, quer dizer, eu não sei quantas pessoas estão produzindo. Eles tiraram aqui, né? Tá. Não temos mais aquele cantinho. Mas ainda nós temos o nosso querido senpai. Vamos filmar o senpai andando. Nossa, senpai. Eu vou atrás dele. Senpai! Oh, oh. oh. <laughs> Eles colocaram um negócio novo. O que que eles colocaram? Vocês me perguntam. E eu respondo. Nada, mentira. Eu só tenho que achar onde é que é. Classe de aula. Sai. Ai, amiga, você acha que tem as tetas maior que eu? As minhas tetas são maiores. Uhum. Tá, aqui é a sala de computação. Eu é tô tá lá jogando. Olha lá. Ah, é, eles colocaram isso. Aqui, ó. amiga, fala comigo. Tchau. Uh, ok, Dan. É tá, porra, a mina já vai, tipo... Tá, então. Vamos mostrar o que, que eles acrescentaram. Olha só. Olha só, eles colocaram uma sala de química eles colocaram uma sala de química. E eles acrescentaram um novo negocinho. Hum. hum, hum, hum vou mostrar pra vocês. Seu é pai! Cadê você, seu é pai? Ah, Puta. Seu pai! Vamos lá. Primeiro ir pra, pra aula. até meu cabelo andava assim aqui com essas tetas. Hein, senpai? Senpai, senpai, senpai, senpai. Então, nós temos um... Vamos ir pra aula primeiro. Sonic! com essas tetas, com essas tetas, com essas tetas. Vamos lá. Oi, fissora. eu sou a primeira Lana, eu sou a Motonete. Sou a... É. Aí agora começa a nossa a nossa Adventure Time. Vamos lá, vamos na escola de. Na, na escola? É, eu já tô na escola, fi. Senpai, vamos lá. Primeiro a gente olha aqui. E onde é que está? Visão Percy Jackson, eu chamo de versão Percy Jackson. Não sei porquê. Aí, ó. Aí eu consigo pegar. Peguei a poção. Agora. É poção. É veneno. Isso aí, eu vou. É, virou RPG. Agora vamos lá. tanto de você, você gosta dos meus cabelos. Cê... Ai, que que ele gosta das tetas? Vamos ficar aqui de olho. Ah, oh, senpai. É pai, é pai. Olha só como ela é tão linda. Senpai. É pai. Senpai, olhe para mim. Meu senpai, por que você não gosta de mim, senpai? Eu tenho um suquinho all said by. Oh, Senpai. okay, I've made up my mind. I'll tell him how I feel this Friday. Ela vai morrer. Ele nunca aceitará você porque minhas tetas são maior. Eu envenenei a comida dela. ser é pai. Você se fudeu. Voltando. estamos agora sem a puta. A puta is dead. La puta. Por quê? Por quê? Senpai é meu. Senpai é meu. Eu disse que o senpai é meu. Sumiu a chance do jeito de erro. Ah, meu Deus! Meu Deus, gente! Gente! Eita porra! Ai, eita porra! Gente! Senpai! Ah, vocês não mexerão no meu senpai, porque ele é meu senpai. puta! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! <laughs> Gente, que, que... What Eita, tem todas as professoras aqui no buff. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Olha a outra tá voando. Vocês não fugirão. Ah, morre. Eu não consigo, não consigo. Ai, caralho, quanto pé. <laughs> outra What are you... Uhul! Uhul! Caralho! Olha a outra lá. Quando essa amiga louca tá lá girando. Olha o outro lá em cima. Vou matar essa puta, vamos ver o que acontece. Não, senpai! Não acaba com a minha brincadeira não, senpai. <laughs> Morre. Camp. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, eu tô ficando com medo, na moral. Os peladinhos. Nossa senhora. A professora virou o Goku. A professora chegou e fez assim, ó. Quero fazer só mais um negócio, gente. Pega a faca. Eu tenho que tirar o som, gente. Sinto muito por ter que tirar a porra do som dessa parte, é que essa música é um inferno. Caralho, morre. Alguém morre, por favor. Morre, pelo amor de Deus. Por que ninguém quer morrer? Ai, matei um. Is that blood? Morre, gente. Morre, morre. falta tá correndo. Ah, não, vocês não vão correr. What the fuck? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem like, favorito, inscrevam no canal. Eu vou continuar lançando as atualizações desse jogo. Porque é incrível. O feedback que vocês estão dando nessa série tá tipo... Uou, é sério. Dê uma olhada depois lá no meu vídeo Senpai finally notice me. Vocês vão ver, tá tipo, meu Deus. E então é isso, pessoal. Nós continuamos no próximo vídeo. Então, pessoal, falou.